y siempre y exclusivamente le, le mataron porque no podían entender que un español se integrara en el Pero no es una cuestión teórica e intelectual, es que lo dijo la policía. A Otegi le mataron y dijo, va, los que os apoyan se van a enterar. Y vosotros tenéis la culpa de que haya pasado los del FRA, porque vosotros les habéis enseñado el camino. Vosotros la habéis fusilado. O sea, ese era el departamento político que hacía a Chiqui por ser un español integrado al ah, otro, por ser un colaboracionista y estos otros capullos del FRAP que quieren contagiarse con ética. Eso, el coronel del Servicio de Información de la Dirección General de Seguridad Hoy a la mañana hemos estado, un grupo de compañeros que hemos venido de Euskal viendo el, lugar donde asesinaron a Chiqui. ...y es la primera vez que, que venía y no puedo ocultaros eh, la emoción la impresión que me ha hecho estar junto a aquel pino, pensar dónde estaban ubicados sus asesinos, pensar qué es lo que vio Chiqui en el momento de dar su vida por Euskal Herria y darla en Cataluña. Recordando a todos los que han muerto por Euskadi y llevando en la mente nuestra curriña, puesto que voy a morir lejos de ella. Ahora os toca a vosotros hacernos justicia. Viva la solidaridad de los pueblos oprimidos. Gora Euskadi eskatuak tozen Socialista. Euskadi zudik, la alahir. chip Gracias. de y Herria deuskara, que dikez bada, bota dezagun democracia, zerri azkara. No som tantes desgastats com per deixar morir així la nostra ànima. No som tantes desgastats com per deixar morir així la nostra ànima. Que la memòria, eh, sense memòria no hi ha passat, no hi ha present i sobretot no hi ha, no hi ha futur. I és obvi que avui, quan recordem eh, Xip i la M, e, i la M, i Sant estem recordant també generacions que just començaven a néixer quan el franquisme eh, deia que acabava, i acabava tal com va començar, assassinant i afusellant les esperances del poble basc, eh, del poble català també, i dels treballadors d'arreu d'arreu de l'arreu de l'estat. Hi ha una cosa que deia l'Ezquerra, que els advocats en tenen residus, que no estaven al tot sempre reconegut, no? i que coneixien perfectament les dinàmiques sàniques tortura. El que més colpejaven era aquells, aquells treballadors que vinguts d'altres latituds, de Múrcia, de Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Samora, eh, s'havien implicat en estava tot previst, se sabia. Avui el Tachiki va morir en vaga de fam per salvar a tres companys que en aquell moment en, estaven també en perill de ser executats. Bé, va ser una nit horrible. A les 8 de la matinada, a les 8 de la tarda del dia abans, ens van, hi havia tota aquella cerimònia del Consell de Guerra Militar, que era entrar en capilla. Llavors vam entrar tots en capilla, el seu germà Miquel, el Marc Pamés, l'altre advocat i jo i vam estar 12 hores. Segurament les més llargues de la meva vida, les d'ell suposo que sí. Algú deia aquí que canviar la vida, ¿no? Decías tu. Mm, a tots ens la van canviar, a mi de seguro que també, perquè clar, jo sempre pensava que Franco moriria consangue, però tenir-lo tan cerca, no. Avui m'ha vingut a esperar aquí a la porta quan jo arribava un dels companys que va venir a buscar-me les vaines de les bales que jo vaig recollir. Dius el que ell volia, com va morir. Va ser tan cruel tot, perquè no van, primer no sabia on te'l anaven a matar. Complicitats amb els assassinats de la dictadura. De la mateixa manera que Fraga Barne se'n va anar d'aquest món amb les mans tacades de sang i avui dia en el Parlament espanyol hi ha una sala que li és dedicada, una sala on es debaten i s'aproven lleis democràtiques. Imagineu-vos si seria possible que en, un, en una sala del Bundestag alemany hi hagués un rètol on figurés el nom d'un jerarca del nacional socialisme. Seria impensable. Això, la nostra voluntat és mantenir mantenir la memòria. Aquesta proposta ens ha arribat també d'entitats com Mai Més, una entitat que es dedica a la recuperació de la memòria històrica i per tant nosaltres la fem nostra i esperem que amb la col·laboració de totes i tots vosaltres puguem fer realitat aquest compromís. Nosaltres doncs, esperem que ens ajudeu a fer-lo possible. I finalment també un altre compromís que com a govern eh, assumim i que voldríem tirar endavant és que la ciutat de Cerdanyola pugui agermanar-se amb Saraus que la ciudad que va a cubrir a la familia Paredes.